мянган харц мараас ч чаргуулж миний ганцхан байхгүй цэцэг шиг үг шидэлсэн харчулаас чи намайг ялгаа өгөхөд чи яалач гэж гомдох вэ нүрөгөгүй хаша нүднээс минь далд хэлээрээ хан ирчүүд онч нь хөшөлдөхөө санаа алдаа хоцорлоо ус зүсний сайхан эргэлдэхээр чи намайг анзаарахгүй дээ үгийг хэлэхэд чинь яагаад гэж асуухгүй байж байлаа зүрхнээс минь хол хилээрээ чад мутнес миндак хедерете яда чичгомдухве нургоге аша мутнес миндак хедерете Lesbin 却。